Für mich ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, sagen wir mal, eine, eine sympathische Utopie, während ein flächendeckender Mindestlohn schon bald Realität sein könnte, wenn das politisch gewollt ist. Wenn ich dieses ähm, Verständnis habe wie heute, dass ich die Arbeit brauche, um ein Einkommen zu haben, dann ist der Mindestlohn vernünftig. Also solange man kein Grundeinkommen hat, ist es bestimmt richtig für einen Mindestlohn sich einzusetzen. Aber das Grundeinkommen ist mehr als der Mindestlohn, glaube ich, ähm, eine Schichten-, Generationen- und klassenübergreifende Fragestellung. Mindestlohn muss es auf jeden Fall geben. Also ein, ein Grundeinkommen kann, kann nur funktionieren, ähm, auch mit einem Mindestlohn. Ich finde Mindestlohn völlig in Ordnung. Nur ähm, glaube ich zum Beispiel, dass ein Grundeinkommen helfen würde, einen Mindestlohn durchzusetzen weil, weil man es natürlich nicht haben möchte, dass dann wieder so eine Tendenz losgeht, dass, dass die Arbeitgeber sagen, ähm, ja gut, äh, diese Leute kriegen ja ihr Grundeinkommen, also kann ich da in der Lohnhöhe wieder nach unten gehen. Ähm, das eine hat mit dem anderen für mich nichts zu tun. Das eine ist, wie, wie äh, sichere ich die Menschen ab in besonderen Lebenslagen und das andere ist, ähm, welchen Wert hat Arbeit für mich? Und da muss ich einfach sagen, Arbeit hat einen Wert und der kann eben äh, nicht bei 3 Euro, 5 Euro oder 6 Euro liegen, sondern von daher brauchen wir Mindestlöhne. Mindestlohn ähm, bedeutet, äh, Erwerbsarbeit ist das Ein und Alles. Und jetzt müssen wir zwanghaft gucken, dass nicht zu wenig bezahlt wird. Aber ich möchte gar keinen Mindestlohn haben. Ich möchte gar nicht eingeplant sein in diese Maschinerie ohne Bewusstsein und Denken, die dann nur sozusagen die, den, den Notlevel festlegt. Sondern Grundeinkommen ist einfach eine ganz frische, kräftige Idee, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und die nicht sagt, naja, es geht allen ganz furchtbar, aber machen wir mal einen Mindestlohn. Das ist immer noch keine, kein neuer Gedanke, Mindestlohn. Die großen Unternehmen, die um Mindestlöhne da vorne äh, mit der Gewerkschaft kämpfen, die halten doch ihre Gewinndebatte völlig, die Gewinndebatte völlig raus. Da geht es darum, wird der Lohn ein Euro höher oder ein Euro weniger. Ja? Nach Grundeinkommen ist unmöglich. Ich arbeite doch in einer Firma nicht mit, weil ich das Gefühl habe, der Chef, der mästet sich ich kann auch mich entscheiden, für wenig Geld eine Sache zu arbeiten, die ich toll finde. Die Freiheit möchte ich haben. Und da wird mir ein Mindestlohn also im Wege stehen. Ähm, Piraten haben das gut gesagt, Mindestlohn ist aber eine, ist eine Brückentechnologie. Wir müssen uns da, äh, davon verabschieden, äh, Reglementarien zu schaffen, die nur dadurch funktionieren, dass Leute sozusagen Kontrolleure sind. Wir müssen eher ein System erschaffen, was selbstregulierend ist.